分贝家族的第一次相遇，在一阵狂风中开始了。谁会挑这种天气来露营啊？别吹了！不是，应该有六根，六根杆子吧？哪里有六根杆子？哦！放了，大家都放。我刚刚脸被呼了一巴掌。 但再多的狼狈也阻碍不了他们对赚分贝、赢舞台的渴望。截止到目前为止，分贝家族赢得的分贝数量是。分贝家族谁都不如。